Kaixo, ani izena dut eta Sheffielden jaioa naiz, iparin galaterran. Nire pasioa politika da, eta munduan gertakari politiko handienak izan diren lekuetan izan naizela esaten dut arrotasunez. Aparjetaren aurka altxaginen, nuklearen aurka, mehatzarien alde irakeko gerraren aurka, zapatisten irautza ere ezagutu nuen eta noski, baita Kataluniako erreferenduma ere eta horretan jarraitzen dut. Euskal Herrian, iru milioi kilometro egiteko asmoa zegoela jakin nuenean, nire buruari esan nion. Euskaldun hauek burutik jota daude. Iru milioi kilometro? Izugarria da. Ezak kirolariak direlako edo, ez ez, bos mila da irurogeita mar milioi urratx askatasunaren bakearen eta konponbidearen alde. Herri oso bat mugimenduan ikaragarria izango da, mugimendurik gabe ezago aldaketarik. Engeles mugitu aditza zerbait ikunkitzen gaituenean ere erabiltzen dugu. Zerbait benetan sentitzen dugula adierazteko, ez alda ederra. Galileok esan zuen bezala, epur simuobe, mugimendua gara. Beno, presnago, nire egiteko entrenatzen hasiko naiz, nire onena emango dut, hemen dago, nire kilometroa egiteko prest. Eta zu, baltzatoz, orain da unea, ari entrena galduko dugu bestela. Nik ere egingo dut. Nik ere bai. Nik ere bai. Aukera eder baten aurrean gaude. Edo zein tokitan zaudela? Mugitu, eragin. Zailtasun guztien aurrean irudimenez. Aurrera egiteko beldurri gabe. Itxasoak urak eta lurrak bate egiten duten lekuan bizi nahi dugulako aske. Elkarrekin. Izan gaitezen bidea. Elkar bizitzarako eta bakerako bidea. Etxerako bidea.